Mm. Eh, då kommer det en eh, vals ifrån Hedemora, södra Dalarna, efter en spelman som heter Bergström. Och den här låten den går i D-moll och har en sån där ganska traditionell uppbyggnad. Första reprisen är D-moll och A7 och andra reprisen börjar på ett G-moll. Och sen går det tillbaks till Thank you.